Plusieurs parties ont abordé le fait d'avoir interdit aux binationaux marocains résidant à l'étranger, à l'exception des États-Unis et le Canada, de rentrer chez eux pour des raisons inconnues, car le Maroc a demandé aux différentes ambassades européennes d'exclure les binationaux du rapatriement. Les ambassades occidentales ont rejeté la politique de discrimination imposée par Rabat, mais ont été forcées à l'accepter afin de rapatrier le reste a dit durant une session parlementaire par vidéo que c'est au Maroc d'assumer sa politique discriminatoire et que Bruxelles n'a jamais été raciste face aux Marocains. Le chef de l'Observatoire Communication et Migration Jamal Ryan a déclaré à Al Al Arabi Le Maroc a fait une erreur fatale, il devait donner un délai pour ceux qui voulaient quitter le Maroc vers les foyers européens, mais il l'a pas fait à l'opposé des autres pays. Il ajoute Il y a des personnes souhaitent retourner aux Pays-Bas pour des raisons médicales, il y a ceux qui vont perdre leurs emplois. Il y a des enfants sans parents car il s'est rendu au Maroc pour répondre à certains besoins. La décision marocaine manque de sens humain. Il affirme. Il y a du ressentiment parmi la communauté marocaine aux Pays-Bas et dans le reste de l'Europe, et cela aura un impact négatif sur la vision des Marocains de leur pays d'origine devrait expliquer pourquoi il est presque le seul au monde à prendre cette mesure, qui n'est recommandée par aucun organisme médical ou politique. Qu'est-ce qui poussera Rabat à adopter cette distinction